esta vida tiene un fin, no es infinita. Que concéntrate solo en ti. Aprende todo lo que puedas y lo mejor de ti. Que esta vida tiene un fin, una misión. seven